El proyecto HELPS es un proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea que lleva ya casi tres años funcionando y en él nos relacionamos pues entidades de cuatro países europeos diferentes, Francia, Italia, Grecia y España. TapTap -tap es la coordinadora del proyecto en España y este proyecto de lo que versa fundamentalmente es de la ayuda a la autorrehabilitación de viviendas construidas en tierra con la participación de las personas que viven en esas viviendas y la eh, implicación de personas voluntarias y además con el uso de materiales locales y naturales. La asociación surge en 2015, veníamos todos del, mundo de la arquitectura y pensamos que sería bueno empezar a, promover lo que era la cultura y la difusión de la construcción con tierra, que prácticamente en España es inexistente y de Madrid hacia abajo, ¿no? hacia el sur, en Andalucía, eh, casi, casi no existe. Unos amigos de la asociación, que son arquitectos, pues me estuvieron comentando el tema de la bioconstrucción. Yo sabía nociones básicas y ya con ellos me han estado hablando, explicando el tema, por ejemplo, de la cal, que ha sido un material de construcción milenario. Como cuando entras en casa de tu abuela en el pueblo esa sensación de calidez que aparte de ser tu abuela es... Esa sensación es por la casa y sobre todo muchas veces porque son muros de tapia hechos de tierra y la cal, que da ese, esa sensación de calidez. Hay un gran desconocimiento sobre estos materiales porque son muchísimo más beneficiosos que, el cemento en este caso. Eh, son materiales que transpiran, eh, son materiales que no no emiten sustancias tóxicas. Entonces, por un lado, mm, no estás consumiendo grandes cantidades de energía eh, desde la industria ¿no? para fabricar ese material y por otro lado no estás metiendo química eh, en tu casa. Muchísimos amigos han venido a ayudar, luego profesionales también han estado, con la asociación TACTA que hemos hecho también los voluntariados. Conozco a Ángel y y me apetecía mucho estar presente en este proyecto. Entonces ha sido una oportunidad para conocer algunas técnicas y bueno, me ha parecido siempre muy complejo y muy, muy difícil y me ha sorprendido la facilidad con la que he aprendido, vamos, solamente <laughs> se lucía una pared, pero eh, me ha gustado mucho, ¿no?, como nos han explicado cómo se hace y, y la ejecución pues ha sido bastante eficaz. Estoy viendo que tengo ciertas habilidades que nunca había puesto en uso, que, es interesante. Em, también me, dota de cierta autonomía a la hora de, yo poder hacer algo en casa, no tener que llamar a un albañil si tengo que enfocar una pared. Y, luego enriquece también eh, el, el, ayudarnos el uno a otro porque creamos comunidad, ¿no? se crean vínculos y se también es bonito, ¿no? Llegar a una casa y decir, esa pared la ayudé a enfocarla". Es una experiencia súper bonita que no la podrías hacer con una constructora. Aquí ha ido todo muy despacio, pero las cosas se están pensando muy bien, se están haciendo como se sienten. Eso es muy bonito. además algo que sabes que, que va a durar muchos años, ya piensas en tu hijo. Eh, eso es muy bonito. Esta clase de proyecto es bastante eh, interesante porque rompes con, determinados estereotipos, de que la construcción es de hombres y al final aquí en las obras participativas el porcentaje suele ser eh, mayor en el número de mujeres. Nosotros también podemos hacerlo además bien hecho y de forma ágil y, y el ambiente pues distendido, es alegre, Yo procedo de una zona rural donde yo de pequeña pues todas las tareas del campo se hacían en comunidad. Cuando había que recolectar el trigo pues íbamos todos los vecinos, cuando se hacía la matanza pues todos los vecinos según a qué vecino le tocase pues íbamos o venían a casa. Y aquí en la ciudad es algo que yo echo de menos, la, la comunidad y es una forma de rescatar ¿no? la esencia del ser humano. Me parece muy enriquecedor no solo porque se ayuda a gente, sino porque todos nos, nos ayudamos, nos beneficiamos de alguna forma. La energía que tú transmites al hacerlo, eso yo creo que va hasta ahí. Y eso yo creo que se transmite, yo pienso que sí, que de alguna manera eso se va a ver reflejado en la casa. Se va a notar, ya se nota.